спілкуватися на іншій мові це як мати ще одну душу. Тому приходьте та навчайтеся. Сок де Україна і фа dos años que ves aquí. Uh, voy a aprender catalán porque visca aquí y a mes voy a estudiar aquí a la universidad. Parlar un altre idioma és com eh, tenir una segona ànima.